नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पतंजलि का कॉलेज जहां मैं दूंगा आपको बहुत सारा नॉलेज में दोस्तों आज हम बात करेंगे सर्वकल्प क्वाद के बारे में जी हाँ दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सर्वकल्प क्वाद के बारे में तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल पतंजलि का कॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा उसे आप प्रेस कर लीजिए और प्रेस करने के बाद में पास में जो घंटी का बटन दिखेगा उसे भी प्रेस करके और नोटिफिकेशन को सेव कर लीजिए ताकि आगे आने वाले और भी इंटरेस्टिंग और हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द और सबसे पहले मिल सके तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सर्वकल्पकवाद के बारे में जी हाँ दोस्तों सर्वकल्पकवाद बहुत ही बहुत अच्छी एक जो है औषधि है और दोस्तों इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है पहले हम उसको पढ़ लेते हैं इसके बाद में मैं इसके बारे में आपको पूरी तरीके से जो है डिटेल बताऊँगा और दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है जो आप स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं ये मेरा केवल एक ही व्हाट्सअप नंबर है अगर आपको ये सर्वकल्पकवाद चाहिए तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं बाय कुरियर आपको जो है आपके घर तक ये सर्वकल्पकवाद जो है पहुँचा दूंगा और दोस्तों अगर आपको मुझसे कोई कंसल्टेंसी चाहिए अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है अगर आपको कोई भी राय लेनी है अगर आपको कोई सा इलाज करवाना है तो दोस्तों मेरी फीस सौ रुपये है आप मेरे इस नंबर पे सौ रुपये व्हाट्सअप पे मैं आप मैसेज कर दीजिएगा और इस नंबर पे आप सौ रुपये मुझे पेटीएम से गूगल पे से या फ़ोनपे से पे कर सकते हैं और आप मेरी कंसल्टेंसी जो है ले सकते हैं तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये सर्वकल्प आते हैं और इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ हम पहले वो देख लेते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है सर्वकल्पवाद दोस्तों सर्वकल्प का मतलब क्या होता है हम पहले सर्वकल्प का मतलब समझते हैं दोस्तों सर्वकल्प सर्वकल्प मतलब होता है सभी कल्प यानी होता है नया बनाना फिर से अच्छा करना या सब कुछ अच्छा सब कुछ नया इसको बोलते हैं हम सर्वकल्प तो सर्व आ, कल्प बोलते हैं और सर्वकल्प मतलब सभी को अच्छा करना हर चीज अच्छी हो जाएगी मतलब आपकी पूरी बॉडी जो है पूरी बॉडी आपकी अच्छी हो जाएगी तो इसका मतलब होता है सर्वकल्प अब इसमें दोस्तों क्या क्या मिला हुआ है हम पहले वो देख लेते हैं इसमें सबसे पहले दोस्तों मिला हुआ है पुनर्नवा जी हाँ दोस्तों इसमें मिला हुआ है पुनर्नवा पुनर्नवा दोस्तों बहुत ही बहुत अच्छी जो है औषधि होती है अगर आपको लीवर से संबंधित कोई समस्या है अगर आपका लीवर खराब हो गया है अगर आपका लीवर डैमेज हो गया है आपको लीवर की किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो गई हो जैसे हेपेटाइटिस ए बी सी जो भी आपको हो गया हो लीवर सोराइसिस हो गया हो उसमें भी दोस्तों आप पुनर्नवा सॉरी पुनर्नवा का उपयोग कर सकते हैं और वही पुनर्नवा दोस्तों इसके अंदर मिली हुई है हालांकि मैं पुनर्नवा के ऊपर ऊपर एक जो है सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा और पूना नवा बहुत ही बहुत अच्छी जो है जड़ी बूटी होती है इसके बाद में दोस्तों दूसरा है इसमें भूमि आंवला और तीसरा है मकोई दोस्तों ये तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है पुनर्नवा भूमि आंवला और मकोई ये तीन चीज़ इसमें मुख्यतः मिली हुई है और इसके बाद में दोस्तों इस पे जो लिखा हुआ है useful in liver diseases and gastric disorders जी हाँ दोस्तों ये आपकी लीवर से संबंधित जो समस्याएं हैं उसको ठीक करेगा और जो गैस बनती है पाचन से संबंधित समस्याएं हैं उसको ये ठीक करेगा अगर आपको पाचन से संबंधित बहुत ज़्यादा शिकायत है अगर आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं होता है अगर आप को बहुत ज़्यादा गैस बनती गैस के कारण पेट फूलता है बहुत ज़्यादा अगर हो रहा है तो उसमें आप सर्वकल्प क्वाद के साथ में उधर पंचामृत सिरप ले सकते हैं जी हाँ दोस्तों उधर पंचामृत सिरप का मैं वीडियो डाल चुका हूँ अगर आपको उधर पंचामृत सिरप चाहिए या उसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं आपको जो है जो जानकारी है व्हाट्सअप पर उसकी पूरी जो प्रोवाइड करूँगा और बाय कोरियर आपको जो मैं दवाई है आपके घर तक पहुँचा दूंगा दोस्तों सर्वकल्पकवाद जो है आपको लीवर से संबंधित अगर कोई भी समस्या हो गई है तो आप उसमें इसका जो है सेवन कर सकते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा शराब का सेवन किया है और शराब के सेवन से जिन लोगों का लीवर जो है कमज़ोर हो गया है खराब हो गया है तो ऐसे में दोस्तों आप जो है सर्वकल्पवाद क्वाद का उपयोग बिल्कुल कर सकते हैं हाँ लेकिन आपको फिर शराब का सेवन जो है बंद करना पड़ेगा अगर आपको लीवर डैमेज हो गया है चाहे वो कितने भी परसेंट डैमेज हो गया हो चाहे डॉक्टरों ने हाथ खड़े क्यों ना कर दिए हो तो भी दोस्तों आप जो है सर्वकल्प क्वाद का सेवन कर सकते हैं दोस्तों सबसे बड़ी बात है दोस्तों सर्वकल्प क्वाद जो है इसका किसी भी प्रकार से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों दूसरी बात है कि इसके अंदर जो पुनर्नवा मिला होता है बहुत ही अच्छा जो है लीवर के लिए एक ऐसा टॉनिक है जो आपके लीवर को फिर से नया कर सकता है चाहे वो कितना भी डैमेज क्यों ना हो गया हो हाँ टाइम जरूर लगता है आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ है वो टाइम मांगती है क्योंकि दोस्तों आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती वो बहुत ही बहुत कारगर होती है लेकिन वो जड़ से बीमारी को जो है खत्म कर सकती है और दोस्तों आप सर्वकल्प क्वाद के साथ में दोस्तों आप जो है ये गिलोय क्वाद है गिलोय क्वाद को भी आप ले सकते हैं या दोस्तों ये ये गिलोई क्वाथ है ये भी आप ले सकते हैं अगर आप ये दोनों साथ में भी लेते तो भी चलता है लेकिन गिलोई के दोस्तों अलग फ़ायदे हैं इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है वो मैं आपको बताऊँ गिलोई जो मेनली होता है वो बुखार के लिए होता है तो मैं इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो मैंने बना रखा है अगर नहीं देखा हो तो आप मेरे वीडियो चैनल में जाके देख लीजिएगा दोस्तों ये जो सर्वकल्प क्वाथ है ये दोस्तों आपको कैसे लेना है कौन इसको ले सकते हैं कितनी मात्रा में इसको ले सकते हैं और हमको इसको लेने के सही तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इसको क्या करना है आपको चार ग्लास पानी लेना है उसमें दो चम्मच सर्वकल्प क्वार डालना है हालांकि दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपको अगर कोई भी जटिल समस्या है अगर कोई भी आपको ऐसा असाध्य रोग है जिससे आप पीड़ित हैं तो दोस्तों मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा हाँ हालांकि मेरी फीस जरूर है दोस्तों सौ लेकिन आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं आपको कंसल्टेंसी जो है में बिल्कुल दूंगा दोस्तों मैंने फीस इसलिए रखी है क्योंकि दोस्तों मेरे पास मैं पहले फीस नहीं लेता था लेकिन अभी मेरे पास में मैंने देखा दोस्तों बहुत ज़्यादा मैसेजेस आने लग गए हैं बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आने लग गए हैं तो दोस्तों मैं सभी पेशेंट्स को जो है टाइम नहीं दे पाता हूँ और ऐसे दोस्तों मेरा जो पूरा समय जो है व्यथित हो जाता है और दोस्तों मैं किसी भी पेशेंट को सही से जो है रिस्पॉन्स नहीं दे पाता हूँ तो दोस्तों अगर आपको स्पेशल कंसल्टेंसी चाहिए तो जब आप मेरी ये फीस पे करेंगे गूगल पे से फ़ोन पे से या पेटीएम से तो दोस्तों मैं आपको स्पेशल कंसल्टेंसी जो है वो प्रोवाइड करूंगा स्पेशल आपको टाइम दूंगा आपकी प्रॉब्लम को समझूंगा और आपको एक उचित मार्गदर्शन जो है दूंगा तो आप घर बैठ के ही आप जो है ठीक हो सकते हैं तो दोस्तों इसको लेने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं आपको क्या करना है दो ग्लास पानी लेना है अप्रोक्स 500 पाँच सौ ग्राम पानी ले लीजिए अगर बहुत ज़्यादा जटिल जटिल समस्या है तो मैं आपको बता रहा हूँ अदरवाइज आप 200 ग्राम पानी 250 ग्राम पानी भी ले सकते हैं नहीं तो आपको 500 ग्राम पानी जो है लेना है तो आप 500 ग्राम पानी लीजिए उसमें दो चम्मच सर्वकल तो क्वाद का आपको डालना है बॉयल करना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे मीडियम फ्लेम पे इसको इतना बॉयल करना है कि ये आधा कप हो जाए जब ये आधा कप हो जाए तो उसको छानना है ठंडा करना है और छान के ठंडा करके सुबह खाली खाली पेट सुबह उठते से खाली पेट लेना है इसके बाद में शाम को चार बजे से छह बजे के बीच में हमारा पेट खाली होता है इट मीन्स जब आप दोपहर का भोजन करते हैं जब आप लंच करते हैं तो लंच के पाँच घंटे के बाद में आपको इसको लेना है मतलब चार बजे से छः बजे के बीच में आप कभी भी इसे ले सकते हैं ऐसे आपको लेना है जब ये आधा कप हो जाए इसको छानना है ठंडा करना है और पीना है दूसरी बात दोस्तों बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आएंगे कि सर हम इसमें क्या शक्कर मिला लें हम कुछ मिला सकते हैं क्या इसमें कि सर हम पी नहीं पा रहे हमको स्वाद अच्छा नहीं लगता है हम टेस्ट के लिए कुछ मिला ले तो नहीं दोस्तों आपको कुछ भी नहीं मिलाना है इसके अंदर आपको केवल और केवल जो है डायरेक्ट उसको बॉयल करना है और लेना है हालांकि आपको लीवर से संबंधित अगर और भी कोई समस्या है जो भी आपके हेपेटाइटिस हो गया आपको जो भी एक्स वाई जेड आपको प्रॉब्लम हो तो ऐसी प्रॉब्लम में दोस्तों आपको सर्वकल्प स्वाद के साथ में दोस्तों बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो आपकी जो मेन प्रॉब्लम जो आपकी है वो उसको ठीक करेगी ये तो एक सपोर्टिंग मेडिसिन है जो आपको केवल सपोर्ट करेगी लेकिन दोस्तों आपको जो है आ, बहुत सारी जो भी आपको प्रॉब्लम हो एक्स वाई जेड किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका पूरा डोज होता है उस पूरे डोज का वीडियो जो है आ, आपको मतलब वीडियो जो है वो मैं डाल भी दूंगा पूरे डोज का और आपको जो है पूरा डोज लेना है आपको आपको केवल एक ही मेडिसिन के ऊपर निर्भर नहीं रहना है जी हाँ दोस्तों आपको एक मेडिसिन के ऊपर निर्भर बिल्कुल नहीं रहना है आपको पूरा डोज लेना है और कैसे इस डोज को लेना है क्या करना है अगर अभी जब तक मैं डोज नहीं डाला है तब तक आप मुझसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों इसके अलावा मेरा कोई दूसरा व्हाट्सअप नंबर नहीं है और हाँ दोस्तों अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है या किसी भी प्रकार का जो फ्लू चल रहा है उसमें दोस्तों अगर आप सर्वकल्प तो और कोरोना वायरस चल रहा है इसलिए आप साथ में जो है गिलोय क्वाथ गिलोय क्वाथ और सर्वकल्प क्वाथ तो को लेते हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए ये जरूरी नहीं कि आपको कोरोना वायरस हो गया है आप केवल इसे बचने के लिए भी अगर ये गिलोय क्वाथ और सर्वकल्प क्वाथ तो लेते हैं तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा ये आपकी इम्यूनिटी पावर रोग प्रतिरोधक क्षमता रेजिस्टेंस पावर को बहुत अच्छा जो है बढ़ा देता है और अगर आपकी इम्यूनिटी पावर रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर बढ़ जाती है तो ऐसे में दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का कोई भी फ्लू है वो अटैक नहीं करता है हालांकि मैंने कोरोना वायरस के ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखा है आप उस वीडियो को देख लीजिएगा हालांकि मैंने कोरोना वायरस के लिए इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए दवाई भी बना रखी है उस दवाई में मैंने सर्वकल्पकवाद का और पुनर्नवा गिलोयकवाद का जो है बिल्कुल आ, मिक्स किया है उसमें उपयोग किया है मैंने उस दवाई में तो दोस्तों आप वो दवाई ले सकते हैं और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल में आप जाके जो है देख लीजिएगा दोस्तों अगर आपको इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है डाउट्स है तो आप मुझसे बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हो मैं आपके कमेंट का दो से चार घंटे के अंदर जो है आंसर दूंगा और अगर आपको स्पेशल कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरी फीस सौ रुपये है और दोस्तों ये जो सर्वकल्प को आते बड़े बच्चे बुजुर्ग हर कोई इसको ले सकता है हर कोई इसका सेवन कर सकता है इसके बहुत सारे अलग अलग फायदे हैं मैं अब अलग अलग बीमारियों पे भी सर्वकल्पवाद तो के वीडियो जो है लेके आता रहूंगा और आने वाले टाइम में दोस्तों आपको बहुत सारे नए नए जो है वीडियोस मिलेंगे और बिल्कुल सटीक वीडियो मिलेंगे तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक तो कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पतंजलि का कॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिए जो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है दोस्तों उसे आप प्रेस कर लीजिए और तो पास में आपको घंटी का बटन दिखेगा उस घंटी के बटन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आगे आने वाले और भी इंटरेस्टिंग और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस की जानकारी आपको जल्दी से जल्दी और सबसे पहले मिल सके तो ओके फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफी है अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे तब तक के लिए वंदे